Assalamualaikum, apa khabar semua? Ya, saya harap semua sihat Okey, selamat hari raya, maaf saya batin Syok, dia terpotong ni Terpotong day Okey, tak apa Hopefully, hampa dengar lah kot audio Okey, hari ni Yasin nampak satu slot iaitu Hampa komen kat video Yasin Yasin akan cuba jawab lah So, nanti mungkin ini adalah video pertama Yasin Yasin akan buat begitu Dan lepas ni, hampa komen kat bawah Yasin akan jawab-jawab-jawab Dan basically, yang ni Yasin ambil pada komen video-video Yasin yang yang banyak viewer lah, yang video ni yang tiga 3 tu tiga model tiga 3 dapat satu setengah ha, video ni Yasin baca komen-komen kat situ dan Yasin cuba jawab dalam bentuk video untuk hampa lah. ok so Yasin buat hari ni sebab tiga dulu nanti kita akan tengok uh, ah, sempat Yasin akan tambah-tambah lah ok first soalan Tuan Afiq Nashran terima kasih for sharing bro by the way untuk year 2021 uh, ah, ni tahun lepas ha. ni video dia dah komen 8, 8 bulan lepas masih relevan lagi ke untuk buat daily budget serendah RM3 rm Okey, soalan pertama dan soalan kedua, adakah kebersanan untuk ads kita tu tinggi kalau uh, kalau guna buat ads berkesan tak? Dan soalan yang ketiga, harap tuan dapat soalan, uh, dapat jawab soalannya. Okey. First, bajet RM3 boleh tak lagi untuk tahun 2022? Okey, buat masa sekarang dah tak boleh dah. Yang hampa tengok video AC yang sebelum ni Video tu buat 2018 2018 So time tu boleh buat 3 ringgit lagi Sekarang kalau tak selesin RM4 dua upang lah. RM4 dua upang Okay So Berkesan tak kalau buat ads Banyak RM4 dua upang ni Ah, Okay Kalau ikut pengalaman Yasin Yasin jual apa orang kat ni Berkesan <laughs> Walaupun dia tak banyak Memang hampir as expected lah Memang takkan hampir budget Takkan fikir kalau spend RM4 na, Dia punya sale dia gila-gilan Tak juga Tapi dia berkesan ke tak? Berkesan Dapat juga Dapat close sale Dapat sale semua dapat Cuma dia tak tak banyak lah macam orang kata lah nak lagi rancak spend lagi banyak ah, tu je lah cuma sebelum nak spend lagi banyak kena dapat dulu audience yang berkualiti ha, dah dapat berkualiti baru tambah-tambah hopefully dapat jawab persoalan Tuan Afif Nashran ok soalan pertama itu orang pertama lah so kita cari orang yang kedua Puan Nur Radiah Abu Samah ha, ah, ok soalan dia Encik Yassin kalau advertisement itu dalam bentuk poster gambar pun boleh ke Okey satu dan kalau dan kalau untuk page baru nak nak mula prefer pilih impression atau engagement alright dua soalan guys tu guna poster gambar boleh tak boleh ha memang Yasin banyak share so guna video tetapi gambar pun boleh video pun boleh dan ada lagi yang katalog pun boleh sekeping gambar boleh banyak-banyak gambar pun boleh tak ada masalah semua boleh cuma bila kita buat begitu kita tahu dah audience kita suka yang mana satu ah ha. Okey. Macam kalau Yasin mengalami Yasin buat paru rambut Yasin tu, Yasin tak gambar, Yasin tak dalam 10, 6 keping kot. Tetapi first gambar produk, yaling semua gambar testimoni. Ha, itu memang berkesan. Kalau tanya Yasin, hak cara paling berkesan dan hampa boleh buat. Ha, okey. Kedua, prefer impression atau engagement. Okey, first kena tahu dulu apa itu impression, apa itu engagement. Impression ni berapa kali iklan kita tunjuk dalam skrin. Sebagai contoh, Yasin buka uh, contohnya siapa-siapa buka phone dia tengok iklan satu impression tiba-tiba dia buka desktop nampak juga iklan dua impression orang yang sama dia buka tempat berbeza dapat so impression nak tu berapa kali iklan kita tunjuk so dia akan tunjuk pada seribu orang lah standard lah tu kalau engagement adalah orang like, komen dan share ha, so benda tu beza so kalau tanya Yasin Yasin lebih suka kepada engagement lah sebab impression memang kita boleh tunjuk beberapa kali kepada orang yang ber, uh, berbeza platform tetapi buat apa bukan buat apa kita nak orang English dengan uh, iklan kita kan uh. tapi ada juga orang suka English tak ada masalah tu Yasin punya pendapat lah okay. semoga menjawab persoalan Puan Nuradiah Abu Samah okay. orang yang ketiga orang yang terakhir iaitu Okey, ni tak sangka bukan ni. <laughs> Sikit eh. terima kasih tak sikit eh. Lepas tu bayang dah faham tu. Simple pada murah rezeki. Okey. Cik ikut puan lah, puan lah. Puan Sharifah Mahani Said Syahril. S dropship nak tanya. Kalau untuk location better ambil wide area contoh untuk letak beberapa negeri atau better pilih satu negeri saja atau city. Ini bergantung dengan bajet sebenarnya. Tak kisah kalau nak buat RM5 untuk Selangor saja ataupun RM5 untuk satu Malaysia pun boleh. Sebab saya pernah try. Sebab benda ni dalam Facebook Ads apa yang saya perasan lah sepanjang yang saya baru 8 tahun tak tahu mana tapi apa yang saya nampak benda ni bergantung pada bajet je dia tak kisah kalau nak spend RM5 satu Malaysia pun boleh tetapi yang kena ingat lah macam mana nak capai 5 <laughs> dia jadi logik tak logik lah boleh nak spend boleh tapi kalau kena rezeki dengan hang tak ada masalah kena rezeki even RM5 pun satu Malaysia pun boleh capai Yasin beneran RM5 per orang pun RM5 Yasin target Semenanjung Dapat juga orang Kelantan Ads Yasin So Dia Sebab Facebook Ada orang kata Facebook Dia algoritma ni tak tentu Kadang-kadang dia bijak Kadang-kadang dia tak bijak ha, So Kalau rezeki kita Kita punya copywriting Kita tulis Contohnya kalau kita mesti buat FBS paru rangup Yasin tak letak langsung interest So Yasin hanya dalam copywriting Yasin Yasin hanya letak paru rangup Keropok apa semua-semua Perkataan-perkataan tu So mungkin Facebook algorithm dia fikir eh, Siapa lah pernah search paru rangup dalam Facebook Siapa yang pernah search keropok dalam Facebook So eh, Facebook akan utamakan orang macam tu So Facebook sekarang dah pandai sikit Dah pandai lah Tapi kadang-kadang ada masa dia bodoh juga <laughs> So itu saja kot Semoga menjawab persoalan Puan Sharifah Mahani Syed Syaril. Okey, itu saja tiga soalan yang Yasin jawab. So ada banyak lagi nanti saya kembali untuk next video. Dah ni pun dah 6 minit tak tahu dah ada orang nak tengok ke tak. So fully dengan konten ni akan lagi banyak orang boleh nak komen lah kat bawah. So, kalau apa nak komen pun boleh, apa nak inbox pun boleh. Tapi saya prefer komen lah supaya orang boleh tengok dan semua-semua orang boleh belajar lah. Dan insyaAllah kalau ada masa saya jawab. So ini adalah video pertama untuk hampa komen biasa ya, jawab okey semoga bermanfaat bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yeah.